Подождите, я настрою. барабанная дробь. Голова, не смешите вы! Не, надо, не смешите! надо, Голову, голову оторвала. Молодец, молодец. Все хорошо. Молодец. <laughs> Прекрасно. Мастер-класс. Давай, так, давай, показывай, показывай. Показывай. И голову от, от, от этого. Так он и не клал даже голову. Молодец, молодец. <laughs>